Ông hả là Ở bên là trời Shut up lại Ọba pípẹ́rù, ọba pípẹ́rù. Olha, passado. Olha, <laughs> passou por Era botar a toalha. E a garrafa? Uh! Ah voilà. Ah là là. Ah ça Il doit. Il doit. Il doit là, il doit là. Il doit là. Hmm. ni pelia. Nyali. Boom. Toma com Aí, Diego. Ego. Ok. Aí, gente, ó. Através da Tem desse lado. Are you there? Yeah. Threes. Kaya no na kutuzione fefe. Achei kwemu. Aizo kaizo karanga. Ah, Nelly. Viu, tá chatinha. É? Ó, macaco, tá em Eba. Me sayfi. Oh! Hello, Kuchiha. Wie die Mama? Ich, ich, ich, ich, ich, ich, ich, Yaje ukaba hapo. Kama Como Baba. Do you want to break that? Deixa eu breakable here. Uh, we're trying to find it. Sometimes it's like this. One scotch. Sen Woo! Open. <laughs> 기원이 있을 수 있어요. 어. Ele está se lembra de mesquita. Que bola ganhar? Esquita, pô. Esquita, tá podendo ficar. Porque se eu pare, pode ir. Né? Tá podendo ir. Ai, roda, mas eu esqueci de fazer. Tá podendo coração, cara. É, tchau, é, vidro. É, amiga.